भदोही जनपद के सुरिया ब्लाक के लालीपुर भरिया गांव में पिछले दस साल से आकर बसे अनारा देवी सहित मुसहर समुदाय के तीस परिवारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है जिससे ये मुसहर समुदाय के लोग सरकार द्वारा संचालित समस्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ से वंचित हैं पहचान पत्र बना आपको नहीं पहचान पत्र बन जाते तब तो हम सब व्यवस्था हो जाते हैं निवासी अगर बन जाए तो कब से यहाँ हो दस साल के तो पहचान पत्र ना बनने से क्या समस्या होता है तब परेशानी बा है तब राशन कार्ड बन जाता है विधवा उगावत है मड़ाई चुंगत है नु कुल होता है तो पहचान पत्र उस कह रहे हो भदोही तो चार जाए हम सब पति लोग गए हैं क्यों नहीं सुने से ब्लाक पर चार चार दाएँ जात गए क्यों नहीं सुने से प्रधान के यहाँ जात गए क्यों नहीं सुने से पहचान पत्र बने इसका फायदा हुई पहचान पत्र बने से ही फायदा मिले कि बाल बच्चा खाते नहीं उठा लिस्ट में हमहू बचन के नाग हो जात न केहू मारत न केहू गरियावत न केहू दबैला रही अच्छा आपके साथ में कितना लोग रथ नहीं है कितना परिवार डेढ़ सौ है मगर हमारे समय सरकार न विधायक न सरकार को ध्यान ना करते हैं सब अपने खाद पिए पड़ा है इससे पहले कहाँ रहते रहे आप लोग <laughs> हम सुबह जौनपुर में रहते रहे जौनपुर में से खुद सरोज पासी रहन दसमनी रहन ये सब मार के बहन बिटिया अगर यहाँ हुए सब भाग के चलाए हैं आज दस बारह साल का समय हो गया हम सुबह ही जीवन अपन बिताई रहा है पचास बने का फायदा हुए का फायदा है कि हमारे संग राशन कार्ड बन जाए और कुछ बन जाए हमारे संग लड़के बच्चे काले जिए खाए लगे मैं और मेरे मुसलमान समुदाय के लोग चाहते हैं कि इन सभी परिवारों का निवास प्रमाण बने ताकि इनकी समस्या दूर हो सके और उन्हें समस्त समाज सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सके मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूँ की भदोही तहसील के एसडीएम जिनका मोबाइल नंबर चौरानवे चौवन इकतालीस अड़सठ इकतीस पर कॉल करके दबाव बनाए ताकि इन मुसहर परिवार की समस्या दूर हो सके मैं अनिल कुमार भदोही उत्तर प्रदेश से इंडिया के लिए